C'est pas la main qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'amour là. Je veux faire des billets, je veux pas ton love. Tu cours après ma moula. La la la la la la la. On dansera la lambada. Va droit au but, ma chérie. Là tu tournes comme un moula. C'est pas la main qui fait des je veux pas ton cours après ma moula. La la la la la la la. On dansera la lambada. Va droite au but, ma chérie. Ah, tu tombes comme un moulin. Oui, quand y'a la cuelta elle galope comme un poulain. You, don't les est à la playa. Nous on ne pas les vilains. Sur les Champs-Élysées, ma chérie, on ira danser la lambada la Va crier à putain. Ah, si je me réveille juste avant lever du soleil, j'aurais toujours sommeil. Pour elle, terre comme une abeille. Pour moi, t'aurais fait pareil. À manger comme à Noël. J'emmène voir la tour Eiffel. Champs-Élysées, faire du shopping, du Venti ou Chanel. C'est pas la main qui fait là. Je je veux pas ton love. Je cours après ma moula. La la la la la la la. On dansera la lambada. Va droit au but, ma chérie. Là, tu tournes comme un moulin. Sen pas la maille qui fait love. C'est là qui fait la moula. Je ne veux faire des je veux pas ton love. Je cours après ma moula.

la maille qui fait là. C'est l'homme qui fait l'amour là. Je ne veux faire des billets, je veux pas ton love. Tu cours après ma moula. La la la la la la la. On dansera la lambada. Va droit au but, ma chérie. Là, tu ma un C'est pas la maille qui fait là. C'est l'homme qui fait l'amour Je ne veux faire des billets, je veux pas ton love. Tu cours après ma moula. chichón kama mula Suka,